15 euh, minutes 15 minutes, je vais faire vite. Hein. Euh, euh, bonjour, merci d'être venu. Donc, je vais vous présenter un travail qui s'intitule <clears throat> Est-ce que les prédicteurs biotiques permettent d'améliorer les modèles de réponse des communautés d'oiseaux et de chauves-souris à la diversité en arbres et au climat dans les forêts européennes Donc, c'est un projet, comme vous pouvez le voir, un projet collectif issu d'un projet européen Fund Europe euh, dont vous avez sans doute entendu parler, parce que ça a, euh, financé plusieurs doctorats, dont un qui, une, Virginie Guyot, qui a été, euh, hébergée dans le labo, ici. Donc le contexte global du projet, <clears throat> c'est de savoir comment la diversité en arbres affecte le lien entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Donc le projet a été coordonné par Michael scherer de l'Université de Fribourg. Et en fait, euh, donc, euh, il part du constat que la perte de biodiversité affecte le fonctionnement des écosystèmes en interaction avec euh, les changements climatiques, mais également donc, la, fourniture de services écosystémiques et la multifonctionnalité des forêts. Donc c'est des thèmes qui sont très à la mode, entre guillemets. Et donc d'un point, point de vue fonctionnel, on sait que euh, c'est la diversité des traits de vie, ou la complémentarité des traits de vie dans les, assemblages d'espèces, qui sont souvent euh, le, meilleur driver, enfin le meilleur facteur explicatif des fonctions occupées par les espèces dans les, écosystèmes forestiers. Donc euh, ici, en fait, on s'interroge <clears throat> en particulier sur le rôle des prédicteurs d'origine biotique, en complément des prédicteurs classiques d'origine climatique ou descripteurs d'habitat, pour comprendre un peu la réponse de la diversité des oiseaux des chauves-souris dans les forêts européennes. Euh, euh, donc c'est un, domaine de recherche qui est donc un petit peu euh, en, expansion depuis une dizaine d'années, où les gens ont commencé à intégrer les interactions multi-espèces dans les modèles de biodiversité et se sont aperçus que, donc après il y a plusieurs manières de le faire évidemment, mais globalement, on a tendance à trouver que euh, les modèles avec interaction biotique sont meilleurs, sont plus performants que les modèles euh, qui utilisent simplement le, climat ou l'occupation du sol, de type euh, Species Distribution Model. Donc cette intégration des interactions biotiques dans les modèles, elle est il est rarement appliqué au niveau des communautés, donc hétérospécifiques. C'est plutôt à l'intérieur de communautés, par exemple, de plantes, d'oiseaux qu'on le teste, mais rarement entre plusieurs, euh, plusieurs taxons qui peuvent agir à des niveaux trophiques différents. Et donc, euh, donc euh, le fait de le faire avec, à à, au niveau des communautés avec une approche multitaxa, ça permet un petit peu de, mettre en évidence si des interactions trophiques ou, non trophiques multiples peuvent contribuer à la structuration des communautés. En particulier, on s'intéresse à deux, deux taxons un petit peu euh, qui sont situés plutôt en, haut de chaînes euh, de chaîne trophiques, les oiseaux et les chauves-souris, puisque les chauves-souris européennes sont quasiment toutes insectivores, enfin sont toutes insectivores, et euh, beaucoup d'espèces d'oiseaux forestiers, trop forestiers en, Europe sont insectivores. Et donc, donc on, va utiliser ces deux taxons comme variable de réponse aux, aux, prédicteurs biotiques et climat et habitat. Alors, on s'intéresse à deux grands types d'interactions particuliers. Une première qui potentielle, hein, donc on est bien d'accord qu'on ne teste pas des interactions réelles entre groupes, mais simplement des interactions potentielles, donc de type relatif Donc euh, on s'intéresse à des, interactions plutôt trophiques, donc euh, on, part de l'hypothèse que les, que les ressources alimentaires constituées par les arthropodes forestiers euh, sont importantes dans la compréhension de la la structuration des communautés d'oiseaux et de chauves-souris, et c'est généralement euh, pas utilisé dans les modèles, mais euh, les quelques articles qui commencent à le faire un peu systématiquement trouvent euh, en général que l'avance des proies est un facteur aussi, aussi, important ou plus important que les paramètres d'habitat classiques. Un autre type d'interaction biotique va, auquel on va s'intéresser, c'est donc le, interactions qui sont liées à des ingénieurs d'écosystèmes, c'est-à-dire que c'est des groupes de taxons qui sont euh, importants pour le fonctionnement global de l'écosystème forestier, euh, par exemple les vers de terre pour euh, tout ce qui est écologie du sol, et pour les onglets sauvages qui ont un effet très important sur tout un tas de paramètres de l'habitat forestier. Donc ce sont plutôt des effets non trophiques mais indirects, sachant que euh, les vers de terre eux-mêmes peuvent être consommés par un certain nombre d'oiseaux forestiers, donc euh, ça a été assez peu étudié, puisque la seule, euh, la seule publie un peu intérêt, un, peu, un, petit peu exhaustif sur le sujet, date du milieu des années 90. Alors je vais vous présenter rapidement l'échantillonnage et les, méthodes d'échantillonnage, les sites, les méthodes d'échantillonnage et les métriques de diversité qu'on a utilisées. Puis euh, je m'attarderai un peu sur la procédure de modélisation qu'on a, euh, a utilisée. Alors, la plateforme exploratoire du projet Fundive Europe, c'est 6 euh, pays européens. Dans chaque pays, on cible entre 28 et 43 parcelles forestières, dont des forêts matures qui, dont on contrôle la gestion et les conditions stationnelles. Et ces placettes sont replacées sur un gradient de richesse en arbres, en se focalisant sur des espèces d'essence forestière à signification économique euh, locale. Euh, donc, euh, donc, qui varie entre 3 et 5 espèces. Donc, des monocultures jusqu'à des mélanges à 3, 3 voire 5 espèces. Donc, le descriptif des placettes précis est, est trouvable dans, dans, certains articles qui ont déjà été publiés. Donc, les premiers prédicteurs auxquels on s'intéresse, c'est les prédicteurs classiques d'ordre climatique. Donc, ici, on a utilisé la la base de données WorkClean pour calculer, euh, en plus de la latitude et de l'altitude des plots, donc euh, la température moyenne annuelle et les précipitations moyennes annuelles. On a également calculé un indice euh, de heat load qui permet de... C'est la charge en température qui est, qui est en fait à un point donné au sol en tenant compte de la topographie qui est enregistrée un point donné. Donc pour les paramètres d'habitat, donc euh, un tas de, tout un tas de, variables euh, descriptives de la structure et de la composition des forêts, des facettes forestières ont été, euh, calculées. Globalement, on peut synthétiser ceci en, deux types de gradients. Un premier gradient de composition, en gros qui ordonne les espèces sur un gradient pur conifère à pur feuillu en passant par les intermédiaires forêts mixtes, ce qui correspond au premier axe de cet ACP et puis un, gradient orthogonal qui est un gradient de structure indépendant de la, de la composition et qui oppose en fait euh, en gros des forêts euh, avec des vieux arbres et euh, un sous-bois assez ouvert à des, forêts plus jeunes mais avec une stratification de sous-bois importante et une richesse du sous-bois importante. Donc nous, on a choisi ici de garder quatre paramètres, deux qui décrivent la composition et deux qui décrivent la structure. Donc c'est la, diversité fonctionnelle des, des, arbres et le pourcentage de feuillus pour euh, la composition. Et euh, pour la, structure, ça sera la richesse en espèces dans le sous-bois, understory euh, richness, et puis l'indice de stratification, de complexité de stratification. Donc, euh, alors, ici, <clears throat> on va utiliser deux taxons euh, donc de sommet de, chaînes chaîne trophique comme variable euh, bah, de réponse, les oiseaux et les chauves-souris. Et donc, on va construire des modèles qui tiennent compte successivement du climat, des variables d'habitat forestier, et puis on va rajouter des drivers, ce qu'on suppose des drivers biotiques, ce sont les insectes herbivores des foliateurs, les araignées, les vers de terre et les ongulés sauvages, mais c'est donc ici, on utilise, euh, enfin on verra, un proxy, euh, c'est-à-dire c'est l'intensité d'abrutissement par les ongulés qui est utilisée, plutôt que leur densité réelle. Euh, on avait utilisé initialement la biomasse qui provient du sol, mais on a, fini par l'écarter des modèles parce que considéré comme un effet trop indirect pour les, pour les taxons niveau trophique donc les méthodes d'échantillonnage euh, sont assez classiques. Pour les, pour les insectes, euh, on excelle l'herbivorie comme proxy de l'activité euh, globale des, des insectes défoliateurs, donc euh, herbivorie foliaire dans, les canopées. pour les araignées, c'est classiquement du battage des feuilles des, des arbustes du sous-bois. Et puis, donc ça, c'est ce que j'appelle les, les variables trophiques, c'est-à-dire dont on peut s'attendre à un effet direct sur, euh, sur les oiseaux et chauves-souris comme ressources alimentaires. Et puis deux, deux autres taxons dont l'activité est plus liée à l'ingénierie de l'écosystème, même si les oiseaux peuvent manger des vers de terre. Donc, donc les ongulés, l'aboutissement euh, l'abrutissement estimé entre 0,2 et 3 mètres de hauteur dans le sous-bois, euh, en termes de biomasse consommée. Et puis les vers de terre, donc avec classique méthode classique d'échantillonnage de, la litière et du sol. Donc, euh, chaque euh, taxon a été inventorié par la même équipe dans tous les, toutes les placettes, c'est ce qu'il faut savoir. donc c'est une équipe française pour euh, l'herbivorie, les euh, araignées c'est une équipe belge qui fait les identifications, les ongulés c'est des anglais, et puis les vers de terre ce sont des belges, des, des autres belges. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour... C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces facette Donc ici, nous, on s'est plus particulièrement intéressé aux communautés d'oiseaux, qu'on a échantillonné par point d'écoute dans toutes les facettes. Et puis, donc, on a, on a, en fait, on a compilé euh, des, traits de vie euh, classiques, on va dire, pour les 76 espèces qu'on a contactées. Donc, des traits de vie qui sont à la fois qualitatifs, comme l'origine alimentaire, la guide de foraging ou la euh, position du nid ou la, la, taille des domaines vitaux, et puis euh, des, indices quantitatifs pour lesquels on avait des informations. Donc euh, c'est la productivité, le nombre d'œufs par ponte, la body mass, le, la taille, le, le, moyen des individus, et puis deux indices un peu intégrateurs, l'indice de spécialisation à l'habitat et l'indice de préférence thermique, qui est basé en fait sur le barycentre de la distribution géographique de l'espèce et la température moyenne à ce centre. Les chauves-souris ont été euh, échantillonnées par euh, ce qu'on appelle euh, Passive Acoustic Monitoring. <coughs> Donc euh, en fait c'est basé sur l'enregistrement systématique des ultrasons pendant la nuit avec un matériel de type SM2, soundmeter. Et donc c'est basé sur la reconnaissance des espèces par les écolocations qui sont typiques ou ou quasiment typique de chaque, euh, chaque taxon. Pour les, chauves-souris, on a donc compilé les mêmes traits de vie que pour les oiseaux, puisqu'on avait euh, en tête d'avoir une symétrie quasi parfaite dans les jeux de données. Et donc, euh, on a calculé, enfin, on a compilé pardon, des, des, traits de vie identiques. Et puis, pour la première fois, les collègues du muséum ont calculé les indices de spécialisation à l'habitat, les indices thermiques pour les chauves-souris européennes. On se base euh, sur... Euh, donc ces tableaux d'espèces traits, euh, oiseaux et chauves-souris, ont été analysés avec le package de Étienne Laliberté et Pierre Lejean pour calculer des indices classiques de diversité fonctionnelle, métrique classique. Donc ici, je ne vais pas tout décrire, mais en gros, c'est la richesse fonctionnelle, donc c'est le volume de l'espace fonctionnel occupé par l'ensemble des espèces de la communauté, donc en gros, tous les types de traits présents dans un dans une communauté donnée. L'evenness mesure la régularité de la distribution de de ces traits, donc elle est orthogonale à la richesse. Et, puis un indice un peu intéressant qui mesure une, espèce d'originalité euh, fonctionnelle de la communauté, c'est la dispersion fonctionnelle, donc euh, qui calcule en fait euh, la distance au centre, la distance de chaque espèce, la distance en termes fonctionnels de chaque espèce au centre de toutes les espèces. Pour les arbres, on a utilisé euh, l'entropie fonctionnelle euh, de Rao, qui est en fait aussi euh, une mesure de distance. C'est des distances entre espèces 2 à 2. Tout ça, c'est des indices classiquement décrits dans la littérature et de plus en plus utilisés dans les études d'écologie fonctionnelle on rajoute des... Donc ça, c'était pour les indices multitraits. On rajoute des indices euh, monotraits ou single traits, donc euh, ce qu'on appelle les traits moyennés euh, committee weighted mean, les CWM, donc qui sont des traits moyennés par l'abondance totale des, des, individus dans la communauté. Donc on l'a fait pour les variables quantitatives, même si on peut le faire également pour les qualitatives. Euh, donc body mass et fécondité, enfin productivité, et puis les deux indices intégrateurs, donc euh, on a construit de la communauté, le CSI et le CTI, qui sont aussi euh, utilisés maintenant assez souvent en macroécologie. Et donc on vérifie bien que le CTI des oiseaux et des chauves-souris dans les six pays est bien corrélé à la latitude. on, a calculé également la diversité phylogénétique moyenne, une phylogénétique diversity en utilisant euh, donc les arbres de, phylogénétique euh, qui sont disponibles euh, sur Internet. Et donc pour les 27 espèces de chauves-souris et les 76 espèces d'oiseaux contactés, qui représentent, soit dit en passant, entre 80 et 70% du pool d'espèces présentes en Europe. Donc on a quand même sur 210 plots une bonne partie de, de la vifaune et de la chiroptérophone européenne, forestière européenne. Les hypothèses, donc, euh, je peux les, lister rapidement. Est-ce que donc les, ces, ces, interactions biotiques euh, potentielles qu'on va inclure dans les modèles peuvent euh, améliorer les réponses des modèles de diversité d'oiseaux et de chauves-souris, dans lesquels on a déjà le climat et Et ensuite, des hypothèses liées à chaque prédicteur biotique. Donc, euh, est-ce que l'herbivore est un bon proxy pour la disponibilité alimentaire pour les euh, taxons de vertébrés insectivores Est-ce que euh, l'avance des araignées sera également corrélée aux, diversités métriques de diversité des prédateurs, vu que c'est un taxon qui peut être une, une ressource alimentaire importante Et puis, donc, est-ce que les vers de terre et euh, donc les ongulés sauvages euh, donc, euh, ont également des effets qu'on pense probablement plutôt indirects sur, ces, métriques de diversité d'oiseaux et de chauves-souris. donc voilà, pour synthétiser, on, teste l'intérêt de, cette étude, c'est de tester le, rôle relatif de la composition en arbre et de la, disponibilité alimentaire pour, des taxons prédateurs. Euh, on, sur une vaste gamme de, métriques de diversité euh, taxonomique est fonctionnelle, et également phylogénétique. Et puis on utilise euh, à la fois des traits intégrateurs multitraits, des traits, des traits mono monotraits. La procédure de modélisation qu'on a utilisée n'est pas forcément classique, mais c'est une procédure hiérarchisée dans laquelle on construit un modèle climatique en premier, donc initialement, on a utilisé, la latitude. Euh, latitude a été tout de suite écartée car collinéaire à la latitude, donc je le donnais. Et donc euh, on l'a remplacé dans les nouveaux modèles par euh, un modèle qui, remplace la latitude par la température et la précipitation, en plus du Heat Index, qui se sont avérés euh, encore plus performants. Et donc c'est un peu notre modèle nul, c'est-à-dire qu'on pense que la plupart des métriques seront expliquées à minima par la part climatique de la variabilité. Euh, on garde les, les, prédicteurs euh, climatiques significatifs et on ajoute au modèle quatre prédicteurs de description de la composition de la structure de l'habitat forestier. Dans la, dans le, on, utilise la même euh, technique, c'est-à-dire on garde les prédicteurs significatifs qui s'ajoutent ou non aux prédicteurs significatifs climatiques. Et enfin, troisième étape, on rajoute les quatre prédicteurs biotiques et on garde dans le modèle final le, les prédicteurs significatifs et on, calcule la variance expliquée euh, par les effets euh, fixes et, euh, aléatoires d'un modèle mixte. Voilà, on évite, donc on vérifie les problèmes de collinéarité des prédicteurs en amont, et puis on n'est pas d'interaction dans les modèles parce qu'on veut éviter une des modèles trop, trop importante avec les interactions dont on ne maîtrise pas forcément l'interprétation. Donc euh, bah, les résultats. Alors d'abord, euh, bah, c'est des données qui sont intéressantes pour étudier la biogéographie des communautés, donc sur les gradients latitudinaux. Là ici on voit que les oiseaux donc, euh, dans les six pays sont, ordonnés sur un gradient latitudinal, hein, qui va de en gros l'Italie et l'Espagne à la Finlande, c'est pas, pas hyper étonnant. Donc de la forêt de Passerinette et de la huppe au tétravières et, à la bécassine des marais. Et puis euh, le, deuxième axe de variation correspond au premier axe de variation des placés forestières, à savoir la composition conifère On vérifie également que la diversité phylogénétique varie sur ce grain de latitude. Ici, on voit comment, euh, euh, en passant de l'Espagne à la Finlande, la diversité phylogénétique des chauves-souris diminue drastiquement, puisqu'on n'a plus que trois taxons en Finlande présents contre 16 en Espagne. C'est aussi l'occasion de, de, regarder s'il y a une congruence entre les, les métriques de communauté des deux taxons, parce qu'on a assez peu d'articles qui en fait comparent les réponses de ces deux taxons. Il y en a quelques-uns, j'en cite un là. Notamment, ça permet de savoir si euh, c'est des taxons qui sont plutôt euh, en compétition, localement pour la ressource, ou au contraire qui coexistent dans des, habitats euh, riches, en, riches et en niches niche écologique. Et donc c'est intéressant parce qu'on a trouvé qu'en fait euh, la relation s'inverse entre l'abondance des deux taxons sur le gradient latitudinal. C'est-à-dire que les deux taxons sont très négativement corrélés dans les pays méditerranéens, et puis euh, s'ils ils deviennent positivement corrélés dans les pays euh, boréaux. Voilà, donc on pense que c'est un lien avec l'importance relative des filtres d'habitat et de ressources alimentaires ça reste à explorer. Et puis on trouve un lien global entre euh, la richesse fonctionnelle plutôt que taxonomique des oiseaux et l'activité des chauves-souris. Donc euh, en gros, les placettes où beaucoup de chauves-souris sont actives correspondent à des placettes où on a une grande richesse fonctionnelle de type euh, euh On, trouve globalement une congruence assez faible entre les métriques. le seul, la seule <laughs> métrique qui est très corrélée entre les taxons, c'est le CTI, ce qui n'est pas tellement étonnant qu'on est sur un gradient latitudinal majeur. Et puis euh, on notera euh, que euh, donc on, a par exemple la proportion relative d'espèces dépendant des cavités d'arbres pour les chauves-souris et les oiseaux, et bah, c'est une métrique qui est inversement corrélée du sec. Ce qui correspond avec euh, un rôle très mineur du bois mort, la densité du bois mort euh, dans les modèles, parce que ça a été euh, échantillonné également, je ne l'ai pas mis dans les modèles parce que c'est quasiment jamais significatif pour aucune métrique de aucun taxon, ce qui est un peu troublant, mais, c'est ce qu'on a trouvé, à cette échelle-là en tout cas. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que rajouter les prédicteurs biotiques à des modèles qui comprennent déjà soit le climat, soit le climat et l'habitat, augmente euh, la performance euh, donc, euh, de variance expliquée, le R2 marginal, pour en gros 70% des modèles, 8 hein, modèles sur 12 pour les oiseaux, c'est à peu près pareil pour les chauves-souris. les, les, biotiques qui ressortent le plus souvent, c'est un peu comme on, s'y attendait, les araignées et, les, insectes défoliateurs, les vers de terre aussi avec l'annonce des oiseaux. Et puis certains, certaines métriques, comme euh, la diversité phylogénétique ou le CTI, sont mieux expliqués par les modèles climatiques que les modèles euh, plus complexes qui comprennent les, interactions biotiques, ce qui est assez logique également. Euh, et certains, certains, certaines métriques, comme la l'evenness fonctionnelle, sont, sont mieux expliquées par les modèles habitat pur. Donc je vais montrer une figure un peu plus synthétique après, parce que ces tableaux ne sont pas faciles à, lire. Pour les chauves-souris, on, a un petit peu le, même patron, c'est-à-dire que la majorité, les, en gros les trois quarts des modèles euh, marchent mieux avec les interactions biotiques. Euh, par contre, les, prédicteurs individuels ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, pour l'habitat, c'est la stratification du sous-bois qui a le plus d'effet, alors c'était euh, c'était plutôt les feuillus euh, et la diversification des arbres pour les oiseaux. Mais là encore, on trouve que donc, euh, le CTI, par exemple, est mieux expliqué par le modèle climatique, euh, climatique et l'evenness par le modèle habitat. Donc là, j'ai représenté la proportion relative de variance expliquée en fait, par les, trois types de modèles. Et on, voit qu'en gros, donc, les prédicteurs biotiques sont représentés en, cette espèce de euh, couleur, euh, je sais pas, c'est quoi, kaki Vous voyez Donc une espèce... Euh, et donc, en fait, bon, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les filtres biotiques améliorent les modèles climatiques pour les oiseaux. Et par contre, pour les chauves-souris, c'est souvent les modèles climat-habitat qui sont les, plus performants et le, le biotique les améliore également. Donc rapidement, je vais, je vais aussi euh, vous montrer quelques relations euh, univariées entre les, prédicteurs biotiques et certaines métriques. Donc globalement, on trouve que la diversité fonctionnelle des arbres mesurée par le, RAO euh, augmente la, diversité en oiseaux de chauve-souris. Donc c'est particulièrement net sur les, les, pour la diversité spécifique des oiseaux. Euh, pour les chauves-souris, on a trouvé donc un effet positif de la proportion feu sur, euh, sur l'activité globale euh, des chauves-souris et un effet négatif de la stratification, ce qui est absolument cohérent avec tout ce qui est en général prouvé dans les articles qui traitent de la question. pour les, effets de, donc ça c'était pour les effets de, l'habitat forestier et les, effets individuelle pour des interactions biotiques, on trouve euh, bah, que l'herbivorie, euh, moyenne de la canopée, hein, est et donc euh, souvent un effet positif sur plusieurs métriques. Le CTI des oiseaux, par exemple, ou sa richesse fonctionnelle. Tandis que donc également sur l'équitabilité fonctionnelle pour les chauves-souris, et puis le, CTI. Euh, non, le CTI, pardon, est positivement corrélé à l'intensité de, donc de, broutage par les, ongulés, et donc euh, qui, euh, euh, qui n'a pas d'effet pour les oiseaux, et donc ce qui signifie en gros que les... en fait, il y a moins de chauves-souris de climat froid dans les parcelles où il y a le plus de broutage d'abrutissement par les ongulés. Voilà. Donc quelques éléments de discussion. Donc on a souvent, enfin récemment, donc il y a eu pas mal de littérature sur euh, les effets indépendants de l'habitat. Donc c'est en gros les effets résiduels qui restent dans les modèles de, distribution d'espèces une fois qu'on a tenu compte de l'habitat. Et euh, beaucoup de gens pensent que ces effets résiduels sont en fait dus à des interactions biotiques dont on n'a pas tenu compte dans les modèles. Euh, donc là, par exemple les clefs qui listent un certain nombre de, facteurs qui pourraient, qui pourraient avoir été non évaluées dans les modèles. Donc euh, ici justement nommément les interactions biologiques avec les compétiteurs, les, autres, les, euh, pathogènes ou les, consommateurs primaires, ou euh, des variables démographiques des populations qui sont un peu plus dures à estimer. Donc on peut penser que donc l'herbe et la bronze d'araignée, c'est des proxys assez, assez bons pour la, disponibilité en proie pour les deux taxons. Euh, on s'aperçoit qu'ils sont mieux corrélés aux indices intégrateurs de diversité fonctionnelle plutôt que l'abondance pure des individus cumulés, donc ce qui pas cohérent avec euh, ce que c'est du, fonctionnement des, communautés. Et puis, euh, donc, on, on rejoint un petit peu un euh, corpus de littérature qui, commence à sortir, qui montre en fait que euh, c'est souvent euh, des interactions entre la structure de l'habitat et la disponibilité en proie qui sont les meilleurs prédicteurs de ces deux taxons prédateurs, plutôt que l'habitat tout seul. Donc, un, je pense un des, des, sorties intéressantes de ce projet et qui a fait beaucoup plaisir à Bart puisque c'est lui qui a coordonné la partie vers de terre du projet et qui a été donc, le premier euh, dans sa jeunesse euh, à travailler sur ces questions. Et on a montré donc que euh, bah, la disponibilité en vers de terre, ça pouvait avoir un rôle, ça pouvait être corrélé à l'abondance des oiseaux. C'est assez logique parce qu'en fait en forêt, on a une guilde d'espèces de, assez, plutôt de grande taille et et à faible productivité qui sont, euh, en fait euh, spécialisés sur les, les de terre parce qu'en fait ils sont capables de les, déterrer du sol, hein, certains limicoles. et euh, donc un autre, un autre, élément intéressant, c'est cet effet négatif qu'on a trouvé du broutage des ongulés sur les, les chauves-souris, ce qui avait à ma connaissance jamais été étudié. Et euh, ici, on a refait tourner un modèle avec, euh, en tenant compte de l'interaction euh, et de la stratification. Et donc, on voit bien que c'est l'effet d'interaction entre les deux variables qui explique le mieux l'effet négatif sur les chauves C'est ce qui est normal et cohérent puisque c'est un effet indirect, le montage, l'amortissement des ongulés, un effet indirect sur la structure et la composition du sous-bois, euh, qui est le facteur principal qui explique le, comportement de foraging des chauves-souris forestières. Donc c'est logique que ce soit un effet d'interaction. Donc là, il y a des choses à creuser dans cette direction, je pense. Ça rejoint un peu aussi le corpus euh, actuel euh, qui montre des effets négatifs de la surabondance des, des, sauvages en forêt qui a été montré récemment, moins dans les écosystèmes euh, également, donc, euh, bah, ça nous a permis de, de, retester un peu des hypothèses sur la covariation entre la diversité des deux taxons sur les gradients latitudinaux. Voilà. Et donc, euh, bah, c'est la dernière diapo, ça tombe bien. Donc, euh, voilà, c'est pour ça permet de tester à la fois des, hypothèses sur la compétition ou la coexistence entre spécifiques, mais également euh, les approches de surrogacy, c'est-à-dire est-ce que des taxons sont indicateurs euh, d'autres taxons à la gestion et à la composition de la structure forestière. Je vous remercie.